Що за біганина у вас? Що за біганина? О, о, вже не вміщаються. Цим 15 днів, а цим 25. Бігають, бігають усе. Що ви бігаєте? Зараз всіх будемо забирати, відбирати, перебирати. Ось наша всім звісна свиноматка обізяна. Да, обізяна. Я обізяна. О, наш налипки зверху. Отак, отак. Ой. Отак. Ой, хорошо як. Отак. Обіжанка любить чухатися, да, обіжанка? О, напилила. <laughs> Кругляшечка ти наша, що ти? Помниш, як ти подкидиш і піднімала на ноги? Тебе всі пацани знають ролику, як ти подкидався і прийняла і витягнула, повниш? Покругліював, разів три більшіша стала. Ну а в принципі, в принципі, зараз будемо її теж переводити у станок для опороса, бо в неї скоро опорос. У неї там перші числа октября опоросик. Кругла така, звісно, жінка. Женщина, я не танцую, да, обезьянка? Вот ты, мурзиха такая. А ты же. Своєобразна теж така у нас. Як ми зробили воду? Зараз мені, щоб набрати води, я вже туди не ходю, нічого там не засовую шлангу в бак, нічого. От отак просто я зробив. От у мене тут шланга. Я її знімаю, знімається швидко, все, щелк. І отак от зматую. Не спіша. І таке дійство я производжу раз в день по утрам. Зматую, зматую. У мене тут определенний е, отрізок шланга я виміряв, скільки мені треба. І отак раз в день набираю їм воду. Ось. І повісив. Опа, сюда. І все. А це виходить з утра моя операція. Зробити. Включив воду, бак набрався, я там зробив дирочку, воно починає витікати, я бачу повне, виключив, забрав швангу і насипав корм. Оце отака тут діла. Показую наших тюленів. Це вже не жевжики. Зараз я візьму зубчик, бо вони лізуть. Ану, чик-чик-чик. Давай. Давай. Давай. Уже не йди. Іди. Давай. Малий. Давай. Кришки я набираю, тобто по кришку набирається вода повну. В кришки просверлив дирочку. І вода як повна, воно одразу струйка сюди бжик. І я бачу, що вже хватить. Пішов, виключив, змотав шлангу, повісив. Отак, коротше, я зробив по воді. Ще я не зробив, щоб бачити скільки води, тому що воно мені, мабуть, і не треба. Так, скільки тут води, тому що я набираю повний кожне утро. По уборці в сараї. Нічого ми не убираємо в цьому сараї, нічого ми не робимо, нічого от слова взагалі. Вони ходять в туалет отут а по центру. От зараз у нас утро, то на центрі трошки видно що какашулі є. Ну це буквально зараз часа 2-3, вони все затопчать і опять все буде сухо. Зараз поки морозів нема, двері я на день відкриваю, тому що мух нема, морозів нема і їм тут самий раз. Получається, ось цим п'ятницьким чорним це обізяни. Обізяни вони, так? 7 октября було ровно 4 місяці, зараз пішов п'ятий. Ну це виходить скоро 5 місяців їм буде. Ну такий хороший ось гуцелик. Гуцелик. Поївку підняти. А ну, тікай. Ось поївку треба підняти, опустили вже. Спрашують, як я робив такі поїлки. Я їх не робив. Це такі поїлки є, вони продаються такі. Добити в інтернеті Е, регулююча паїлка на пружині, там, чи як вона називається, забити і побачите, вони там є. Я не купляв, ой, я не робив їх паївки. Це готова паївка. Я просто їх купляв беушними. В своє время я їх поставив усі в новий сарай, де в мене свиноматки. І також пару штук у мене було сюди. Я їх брав давно і в мене ще там є якась часть, ну там теж мені треба буде. Ну, ніхто не б'ється, не виясняють, не де нічого, да? Де моя ета? Лінда? Ліндушка. Ось вона зразу підійшла. Мі! Ось Лінда. Я просто що Лінду може оставлю на собі на свиноматку, канторшу. Бо в мене нюрка є, але ну, вона вже огромна. Вона то ще хай буде, я нічого не кажу, а Лінду Оставлю, якщо будеш загулювати, Лінда, оставлю тебе, поняла? А тебе ні. Вот так. Ой, морда така. Ну вот так. І, кстати, по місту. Іменно... Де? Опа. Іменно скільки... <laughs> скільки їм треба міста. Я думав, їм міста не вистачатиме, бо тут, виходить, 4 на 4,5, а їх 20 штук. І зараз бачу, що навіть їм буде е, місяців по 6, їм місця хватить з головою. Понад стінами кавелики ніде не лежать, вони виходить, понад стінами більше більше сплять, а тільки по центру ходять в туалет. І вони всі через центр виходить, бігають і затаптують у центрі. А понад стінами вони сплять. От іменно над цією стінкою, над той і над той. Передати своє чувство, що це таке не вбирати, я думаю, не треба, ви самі знаєте. Взагалі ніяких е, трудозатрат сюди не йде. Єдина трудозатрата принести в відрах корм, висипати в кормушку сюди і сюди. Сьогодні у нас, правда, проглістовка, ми їм не давали. Вчора вечором мало дали, щоб утром вони поїли хорошо. І утром нагепали їм уже з порошком від глистів. І зараз протравлюємо глистів. Ну як, протравлюємо? Поїдять усе, тоді. Ось бачите, підійшла на центр і йде в туалет. Тому що в центрі їй іменно то, що треба. Ну, вони тут місто забили з самого початку і все. І всі ж ці, через центр отак бігають, виходить. Та туди, та по воду, та сюди, та сюди і так лінда, да, їх лізе до того. Оце лінда і оце. Ото, ото лінда, оце лінда, так. Да. Коротше так, різниця у них, хто ще бо нових додається, 20 днів. Оці ось катницькі. Оці вони старші на 20 днів от отих тих. Е, ну, коротше, виходить, п'ятнисті, оці рижі. Вони старші на 20 днів от отих коричневих, що от кантури. От раз, там, ну і коротше 9 штук кантурів. Чи 10, я вже не коротше отак. А це всі виводок старший на 20 днів. Якраз будуть хороші на декабрь. Ще в нас октября остається час, весь ноябрь і дні 10 декабря пройде і будемо потихоньку вже починати убирати. Вони ще до цього времени наберуть кіл по, по 40 мінімум. Ну, коротше, отак. Ну, я думаю, ви замічаєте, що вони ростуть, бо я так, ну, я то замічаю, що ростуть. Я бачу, що я бачу, який вес у них. Ну, а вам, якщо бачите реже, то нам, намного видніше. Ну, ось уже хороший кабанчик, да? Ну, ось уже кілограм. Міряй, не будеш мама. М, А, поміряю. Сейчас померяю. Чики. А, ну да, цим получається. Ну сейчас. Цим получається 4 місяця і 20 днів примерно, грубо говоря. А цим ось, ну ось цим, як лінда, цим коричневим, ровно 4 місяця. Ось оце, оце 4 місяці. А ці з чорними п'ятнами і оці рижі з чорними п'ятнами це 4 місяці і 20 днів. Да. Заміряємо по центру. Ага, і всі ходять іменно в центр. Став і опорожняєте. А ну тікай. Лінда. Ось Лінда. Вона все время лізе. Ти не Лінда. Так, подивимося, Лінда, коли вам чистити треба. Тікай. Дивимося. О! От так сантиметрів вже 20. Я думаю, я їх усіх уберу, а потім аж будемо чистити, бо міста я бачив для навоза хвати. Зараз я от сантиметрів 20 це вже набрата яма, а зараз я вам замірюю верх ями. Верх щільовий. А ну тікай. О, ось по пальці. От 20 на І ще, грубо говоря, ще два рази так. І 40 свободно 40 свободно сантиметрів і 20 набрато. І прикидуємо, коли я їх запустив, я їх запустив, по-моєму, перше або друге, ну, начало сентября, перші числа сентября. Весь сентябрь і вже у нас е, октябрь, грубо говоря, закінчується. А в мене остався ноябрь і декабрь їх убирати. Звісно, хватить з головою, я думаю, ще й качати, мабуть, до Нового року не треба, а після Нового року викачати. Бо я думаю, оставити із них штучки 4. Ну, одну оставлю лінду на свиноматку і штук 4 оставлю ще на январь. Перегородю їх, а нове покоління 20 штук запущу вже в віддільну загороду, а здорових перегородю в другу по ангару ролик вийде в середу, тому що ми зараз поки все наготавлюємо і там потихоньку почали монтаж ну, необхідних нам узлов. Тому в середу я все розкажу, по ангару все покажу. І тут поки ферми не монтували, ми зараз готуємо отакий от квадрат. Ось. Дядь Саня зварює. По 3,5 метра, по 4 метра, ну коротше 40 Е, на 20, стінка 2 на діагональні зв'язі. Нам їх треба багатенько, в нас кусків багато, тому зварюємо все. І я в середу все покажу. Также, друзі, пользуюсь е, случаєм, передаємо привіт нашим підписчикам, з які, які вчора дзвонили і общалися Віка з ними, я не общався. Із Великобританії. Вова і Надя. Передаємо вам привіт. Вони самі проживають в Великобританії вже лет 20, а родственники їхні у Львові. І вони там ну, общались за сало за м'ясо. Ну, факт не в тому, ми пообіцяли, що передамо привіт. Передаємо вам офіційний привіт від нашої сім'ї вам в Великобританії. І от дядь Сані, да, дядь Сані? Так, друзі, по нашим жевжикам. Жевжики, жевжата. У барашки є один жирний мінус. Вона як опорожняється, ходить в туалет під себе і зразу туди сідає. От в неї така манія, привичка така. Машка більш-менш насчет цього, нормально. Вона чуть далі опорожняється і там же ж сидить, лежить більш А ця ж мармиза зразу в цей сідає. Як до свиноматки претензій, звісно, немає, але Отаке ну, є. Коротше, дивимося по цим. Це в нас перший виводок, він старший на 10 днів. Оці поросята на 10 днів старші, ніж ось оці. А хоча так на глаз, вроді би, ні, ну да, чуть менше ті. Сьогодні поросятам 25 днів. Ось виводок 25 днів від рождення. 16 штук як було, ну, як оставалось 16 штук з 20, так вони є 16 штук. Сосків не вистачає всім, сосків тільки 14, а поросят 16. І гляньте, пожалуйста, на поросят. Немає ні доходяг, ні чахнотів, ні худих. Примірно всі одинакові поросята. Є штучки 4 таких крупненьких. І їх я хочу сьогодні забрати. А всіх остальних, тих 16 мінус 4, це буде 12 штук, оставить ще днів на 10, як і казав нам ветврач. У 25 днів забери крупних штук 4-5, а тих остав ще на 10 днів до 35 днів. Так і будемо робити. Хоча я дивлюся, якщо навіть я нічого не заберу, нічого не поміняю, тобто я так їх і оставлю ще на 10 днів. Вони підуть просто, що як вона їх кормить, вже вони не влазять, щоб і тут відбувається боня. Вони не влазять, щоб пити молоко, їх вже багато, 16 штук, грубо говоря, як два е, два виводка в одної свиноматки. Ось п'ють воду. Наливаємо в каструльку і п'ють воду. Воду я сюди провести можу. У мене вода є, іде. І воду можу провести, але не проводю, тому що мені проще так з каструльки. Якщо треба, я їм можу в воду щось додати, підколотити. І так далі і тому подобне. А общий бак я не буду ж їм мішати для поросят в общий бак 300 літрів. А так мені удобно. Ну, буде неудобно, то зроблю поїлочку чашечну, чи яку в мене ж вода є, вон в мене йде труба, і вона йде, я тобто, свободно можу сюди завести воду. Тобто Сейчас хочу выбрать именно 4-5 поросят и забрать их у другий сарай для доращування. Так і будемо робити. А по цьому виводку, якщо цим 25 днів, то цим виходить всього-навсього 15 днів. Хай вони ще будуть днів 10 з нею. Я крупняк от беру і ще потім оставляю на 10 днів, менше, як і менших, щоб їли ще підростали. І так, примерно, ми вирівнюємо всіх поросят, ну як я думаю, планую. Вони всі зрівняються, потім уже, як буде їм місяця півтора. І далі будемо стартувати і дивитися, які ж будуть поросята далі. Коротше, такі діла. Тут атаки є з 15 поросят із 20. А тут 16 из 20. Як би не крути, не верти, ну дійсно, от що мене удивляє, немає е, поросят. Знаєте, все одно буває таке, що комусь не вистачає молока, от він не доїдає, його відкидують там. І ще тим більше сосків не вистачає, воно має бути якесь худе, мале, чаморошне. Немає таких. От Я сам удивлен, немає. Всі, он, дивіться які. Всі нормальні кругленькі поросята. Хоч бери зараз і продавай їх. Ну, грубо говоря. Чи днів 10 подержи всіх і продавай. Ну, якщо б я їх продавав. Я їх не продаю, всіх оставляю собі. Продавати будемо туди позже. <clears throat> Як буде що продавати. Коротше, отак. От їх у рядку, вони як вона їх як корме, вони в рядок ну, штук 10 поміщаються чуть більше, остальні вже не поміщаються. Отаке верес, крик. Вони то міняються, ну все одно воно не те. Свиноматка, состояння свиноматки. Не худа, нормальна, не затягана, не замучена, не висмоктана, нормальна свиноматка корм хороший і поэтому свиноматку не висмоктали. По предстарту о, вже доїли, треба насипати предстарт. А барашка у нас вона сама по собі така длинна і якби на вид кажеться худа, навіть перед опоросом. І вона сама по собі така худорлява, але ну длинна. В неї статура така. І тобто кажеться, що вона висмоктана, але ну вона не висмоктана, вона така є длиннюча, вона длинній цієї, але на вид худіша, типу, як кажеться. Ну теж ж на такому кормі. Ну, ось дивіться, порося вже ж дебеле. 15 днів, гляньте. Муржилики. Оце ж отаких ось. Раз, два, там є. Тут теж штук 4-5 так само зробимо, заберемо потім. я думаю, все буде нормально. Ну от. К моему удивлению, такі два виводочка поросят у свиноматок F1. F1 це Йоршир Ландрас. Довго я їх ждав і я дивлюсь, що не зря я їх ждав. Там у мене їх було 4 штуки, 2 забракувалось. Були з ними проблеми, я їх забракував, але ну, я і брав повнити, я казав, я беру 4, щоб хоча б 2 осталось. От так і вийшло. Були проблеми з цими двома і поэтому Осталось тільки дві. Коротше, отак. От виходить, намітили. Намітили е, раз, два, три, чотири. П'ять штук. Вон один з красною лінією. І тут ось чотири. Оці п'ять штучок заберемо. Вибрали 4 таких, ой, 5 таких крупніших із усіх і їх заберемо, бо є ще дуже крупні, ось як оцей, цей, мабуть, найкрупніший. з усіх. Ну, зважимо, знаємо. І, коротше, 5 штук. Хватить поки 5 штук. А їх остається 11 штук біля неї, вона і не замітить, що когось нема, і не повинна зайти в загул. А тим хватить молока вже. До підніма тих остальних. Да, Нюрочка. Ой, Нюрочка, Нюрочка. Як же тебе в станок садовить? Як ти туди і приблизительно не влізеш. Ось дивіться, свиноматка на нормі. Зерно із макухою чорною, ну, семечки макуха. Два ковшика утром, два вечором. І гляньте, вона ще не доїдав. Я її сиплю не в корито, бо в неї туди голова не влазить, а туди під стінку. Вона не доїдав, в неї остається. То мені казали раніше, та таку свиноматку, ну скільки, ну в ній більше, ніж 350 кілограм. Може, я не знаю, я не представляю, скільки це 400 повинна бути, ну вона огромна. І от дивіться, два утром, два вечором вона не доїдає. У неї всіх, да, там під стінкою є корм хватає, хоч вона і здорова. Свиноматка, хватає два ковшика утром, два вечором. Зернова група, ну то есть в мене е, дроблена пшениця із макухою. І все. Їй хватає. Корм у них постійно є з кормушки, постійно. І от хто голодний їсть, хто не голодний, гуляє. Вон і тут корм є. Друзья, ну вот мы забрали их, получается 5 штук ті, що я намітив. Ось вони. Повісив я їм лампу. Лампа у мене ця стара, оця лампа вже не знаю, більше года і робота висить на волосках, тобто від патрона одірвана. І все одно робить. От вона одірвана, виходить, від патрона, висить на волосках. І вже два виводка, так воно провисло і нормально. Це вже, по-моєму... <clears throat> Третій виводок. Значить, Поросят ми таких крупних забрали 5 штук і поставив я їм кормушку. кормушку поставив таку, це ще з того сараю, старенька бункерна для поросят. Нормально, їм для 5 штук буде отлично. І що ми? Розтопили. Ну, Поки я шоркався, віка розтопила. Он чверкотить тут. І скільки покажи на градуснику. в сараї? 28. 28? Ну, там. А, ну. А, да, 28-29. Ну от, температура. Тут сарай дуже теплий. Я хочу зараз їх зважити. Що я туди йду? Хочу їх зважити. Ось у мене да, в 25 днів який вес. Раді інтересу, не для того, щоб этот, а раді інтересу. Зараз я включу, я тут поставлю їх. Та я тут поставлю. Щоб, это, щоб тобі видно було. Ти там будеш стояти для дверей. А я тут зараз включаю. О, есть? Включилось? Щось не нові. Ні, ну воно ж маса стара, що ми щиток важили. І нажимати тару. От. Опа. Тара. І отут стой. І видно буде. Все правильно, а ну зараз. Нулі. Нулі. Ну. Отак ось виворочка, самі нулі. Будемо пробувати важити. Так, сначала большой. Я сказав гарбатий. Іди сюди. Це той, що я хаврату тоді важив, було 8 кг пару днів назад. Дня три, мабуть, назад, да? Ну, щось таке. Чотири. Ну, коротше, десь 8 кілограмів було. Хаврат мені сказав, не, не може бути. Скільки? 9300, 9200. 9200, а я Хаврату дня 3-4, якщо я не ошибаюсь, відправляв відео, я важив 8 кг, він каже, здорові сумніви. Ну от Серега, дивися ти, здорові сумніви. Оце ж я ти самого тоді важив. 9300, 25 днів. Ну це самий Іди, іди, іди. Що там, нулі на вісах? Так, давайте другого. Ну, а ці примірно однакові Ні, я їх знаю. Той самий крупний, як я перепутав. А ці вже по, ну, ці вже поменше будуть. Скільки? Сім ровно. Ровно 7 кілограм, так? Да? Та хай яка різниця. Два доводи. Сім. О, 7 кілограм. І зараз ще одну візьму. Тих, тих, тих, тих, тих. Так, тебе я важив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тікай, тікай. Ну, а ці, да, ці всі одинакові, примірні. О, цей упав туди виверх. 6600. 6600. Ну, бач в районе 7. Ну, короче, получается отси десь примерно в районе 7-7, ну а то и 9. Ну, понятно, що їх би ще б днів на 10 я поставив би біля свиноматку, вони б всі були більше 10 кілограм. Це їм 25 днів, а днів 10-35. вони ж зараз би більше б набирали. але так як у нас їх дуже багато, тому ми так і жертвуємо. Понятно, якщо б їх був би десяток, оставив би ще біля свиноматки днів 10, а то й навіть більше. Вони б набрали ого-го. А так. Ну а так що є. Зато ті 11 підтягнуться, ті, які трошки-трошки меншіші одних. Поэтому, друзі, так, зараз я їм насиплю корм трошки позже і і, і, і. і водичку поставлю. Воду я їм поки поївку не ділав, бо в мене в цій загороді це переходна клітка на щелеві і воду надо буде сделать Ну поки поп'ють з каструльки, бо вони привыкли з каструльки. Хай з каструльки, а потім зроблю на днях. Ого, жарище тут. Ну так, почти 30 градусів. Ну вот воно воно ж потолок утеплений, а ну тирси там повний чердак. І вікно поставили пластикове. Те, що я давно заказував. есть тут нормально буде. Ну, понятно, попищать пару дней не без всего а так. Коротше, отакі діла. Забрали поросят, хай поки звикнуться. Може їм від какашечки сюди принести кинуть, щоб сюди ходили. Зараз я цим займуся. Да. Так що, друзі, всім спасибо за внимание. І всім пока.